يلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد شرحنا اليوم عن تصنيع المعدات أنا اليوم جيت أريد أصنع معدات شلون أصنعهن وأي المعدات الأفضل والأنسب للتصنيع المعدات دائما للدفاع والهجوم دفاع الرماة والمشاة والفرسان والمنجنيق حتى الوحوش ومعدات الإنشاء والأبحاث يا, يا, الم... يا هي المعدات الأفضل إنه أصنعها على مود ما أغلط لأن ال... الخواص اللي تجينا من تركيب المعدات صعب صعبة جدا فالأفضل الأفضل تصنع معدات مستوى ستين هذا احنا ما نتقرب له أبدأ بتكاليف كل شهور بس الأفضل مثلا هذا مجموعة توكسر هنا يعطيك هجوم الفرسان خمسة وعشرين دفاع الفرسان سبعة point خمسة بعشرة بالمية أقصى مستوى صحة للفرسان هاي هنا همين هجوم الفرسان ودفاع الفرسان إيه، وأقصى مستوى صحة للفرصة أعتقد هذا هاي الملحق هذا مفضل وهذا همين المفضل السلاح الرئيسي أما ذني تجيهن شو الأسطورة مالته إيه، ستة و واثناعش يعني نسب قليلة كذلك هاي هنا عندنا اثنين وثلاثين بثلاثين سلاح ثاني أو السلاح الرئيسي أنا أفضل أنه من كل نوع تختار واحد يعني معد معدات وحدة حتى تقدر تصنعه بشكل فوري وسريع وتوصل للمستوى الأسطوري يعني إذا صنعت من هذا مثلا قطعة وهذا قطعة وهذا قطعة وهذا قطعة إيه، تحتاج أربعة على مود تجيب ذني إيه، تجمعهن وصعب تصير عليك فوايد تصير متفرعة وما تقدر تصنع فمن كل كل وحش قطعة واحدة أما الجسمة سلاح ثانوي درع أو أي شي هنا تلقى مجموعة جسمة مجموعة معدات دي يناسبك مثلا اليوم أنا ردت هجوم الرومات آه راح أجي آه هجوم الرماد هجوم الضمورات إيه، نعم. مثلا هنا عندي هجوم الضمورات خمسة وعشرين ملحق هذا كأس السوق ساحرة الشام هنا نعم، أنا عندي مثلا هجوم الرماد ثلاثين هجوم الفرسان كذلك ثلاثين يوم أنا أريد آه، أصنع للفرسان وللرماة كذلك هذا نشاط فرسان اللي يناسبك انت لو فرسان لو رمات اللي يعجبك لو تريد مشاة او من او بكيفك اللي هو افضل لك تقدر تصنعه او تقدر تصنع الحين كلهن مثلا كل وحش قطعة واحدة راح يفيدك مثل ما انا مسوي عندي هنا أنا هجوم الفرسان هجوم الرمات انا غلطت طبعا بهذا تصنع هاي قطعة من طقم ملكة النحلة العفو إيه، ملكة النحل هاي قطعة ما اثنين وعندي هنا قطعة هاي ثلاث فبين ما تصنع وتنشئ هنا هاي رايح عليك الوقت والخواص رايحة هنا وهنا وهنا فما تقدر تصنع وتنشئ بعد أكثر مثلا هنا عندي أنا هجوم المشاة وهجوم الفرصة يعني مو ذيك المعدات بس تفيد هجوم الرومات عشرة بالمية ودفاع الرومات ستة بالمية أقصى مستوى صحة الجيش وسرعة البحث كذلك هذا هجوم المشاة وهجوم الفرصة يعني أقصى مستوى صحة وهجوم معدات الحصار عندي كذلك هذا من تقوم تيدال هجوم المشاة وهجوم الفرسان دفاع الجيش وأقصى مستوى صح للجيش ذلك هنا هجوم المشاة وهجوم الرماة وأقصى مستوى صح للجيش يعني أحد سلاح ثانوي طقم سلاح رئيسي آه، ملحق هكذا هجوم المشاة تسعة هجوم الفرسان تسعة هجوم الرماة خمسة بوينت خمسة بوينت هذا كذلك دفاع المشاة دفاع الجيش وخصوصا مستوى صحة الجيش نجوم الرماد نجوم الفرسان نجوم الرماد أقسام مستوى صحة الجيش هاي هنا أنا أفضل يعطيك نسب عالية شوف هسه هذا هجوم الفرسان أخضر بس هجوم الفرسان وأقصى مستوى صحة الفرسان ستة بستة مثلا هذا هجوم المشاة هجوم الرماد أقصى مستوى صحي للجيش أقصى مستوى صحي للرماد هاي هنا أنا ستة تقول أنا ما واصل مستوى ستين وليش أصنع معدات مستوى ستين لا هي أفضل لك تفيدك بالمستقبل تفيدك هذا كذلك ملحق بالمستقبل أنت أول وتر راح توصل مستوى ستين فلا تغلط مثل ما أنا غلطت صنعت مثلا هذا سويته أخضر وصنعت هاي سويتها خضرة ولو هي هاي تفيد بس يعني لكن هذا مشات هاي ف هذا كذلك غلط سويته أخضر وهذا وعندي هذا أزرق هذا أخضر يعني غلطت غلطات كلش هاي هنا عندي أنا همين مسويه أزرق عشان تقدر تسويها أي أي واحد من دول الأزرق أو شو اسمه بس يبغى حصل خير على مود الواحد يتعلم من أخطائه هسه ذني مؤدات ال... ال... الهجوم والدفاع للأب يعني للجيوش الرماة والفرسان وغيره سنجي على معدات الوحوش عندنا هنا الوحوش آه، طرق تصنيعهم وتصنيع شو اسمه معدات آه، آه، معدات الكاهن فودو هاي هنا سرعة الدمج وش اسمه انا ذن كلهن مصنحين هن كلهن يلا يصيرون طقم كامل اعتقد يجنب بسهولة عندي شو اسمه ازرق عندي هذا أزرق وهذا أزرق وهذا أزرق أخضر ما عندي عندي بنفسجي لا بنفسجي عندي بس هذا الحذاء وش اسمه أخضر ماكو يعني أزرق وش هاي المعدات شو اسمه يعطيك تعزيزات وسرعة للدمج لدمج الوحوش ايه فهي هاي المعدات المعدات اكو معدات للانشاء يعني معدات الانشاء اللي نقدر نستخدمها اللي هي الافضل عندك هنا هذا سرعة البحث اقدام العنقاء سرعة البحث وسرعة انشاء معدل انتاج الطعام سبعة واربعين بالمية عندك كذلك الملحقات مزمار القمر سرعة البحث هذا للبحث وعندك حلقة الحارس سرعة الإنشاء خمسة وعشرين هذن ملحقات ثلاثة ثلاثة صنع من يمهن ضروري يعني أول ما تبدي اللعبة وعندك هذا سرعة البحث خمسة بالمية يعطيك عندنا هنا هم سرعة إنشاء عشرة بالمية بس أكو أكثر منه ما هاي سرعة إنشاء سبعة بالمية رمح ثلاثي كذلك هذا الإنشاء مخلب مخلب العنقاء أو مخلب العنقاء سرعة إنشاء سبعة عشر بوينت خمسة بالمية هنا هاي سرعة البحث رمح كهربائي هاي هنا سرعة البحث حارس الورق يبقى عندنا كذلك هذا سرعة البحث أربعة point تسعة هذا هم سرعة البحث سبعة point سبعة يجيك هذا هدية بشكل مجاني تقدر تطور أسطوري أما الأسطوري شلون يوصلون الأسطوري هاي طرق شحن عن طريق المواد اللي مثل هي هاي الصخور المشتعلة تشحنها وتقدر تطور أي معدل بوجود ذني تطورها لا خرافي العفو إيه هذا كل شرحنا عن المعدات كيفية تصنيعها وبيمن أبدي على مود ما بالأخطاء يعني حبيت أوضح لكم بالأخير استودعكم الله ولا تنسون الاشتراك واللايك كذلك المشاركة إذا تقدرون شاركوا لأصدقائكم أي واحد يستفاد من هذا الفيديو ومع السلامة